फ्रेंड्स असलकम जैसे कि कुछ दिनों से आप और कुछ अरसे से आप देख रहे होंगे और फील करते होंगे कि गर्मी के मौसम में गर्मी ज़्यादा है और सर्दी के मौसम में सर्दी ज़्यादा है अगर हम इसे केमिस्ट्री वाइज या साइंस वाइज आप कह सकें तो इसकी क्या रीज़न्स हैं ये अभी हम मैं आपको भी बताऊंगा देखें ये सारा डिपेंड्स करता है ओजोन लेयर पे पे ओजोन लेयर पे ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ओजोन लेयर पे एग्जांपल ये जो मैंने लाइन है ये लाइन ये एग्जांपल आप सपोज करें कि ये अर्थ है ज़मीन है ठीक है और यहाँ से ये जो है ये ओजोन लेयर है ठीक है ये कुछ बीस किलोमीटर आई थिंक ऊपर होती है और ये सम होती है कुछ गैसेस की और इसकी एक गैस है जो मेन है उसे कहते हैं ओ थ्री ऑक्सीजन थ्री जो है वो मिक्स में होता है तो उसे कहते हैं हम ओ थ्री जिसे हम कहते हैं ओजोन ठीक है गैस है और ये मेडअप आप होती है तकरीबन ओजोन लेयर की ओजोन की इसके लिए हम कहते हैं इसे ओजोन लेयर अब इसका गर्मी या सर्दी से कौन सा ताल्लुक है ये अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ अच्छा तो ऐसा होता है कि से कुछ डिजीजेज भी होती हैं अभी ज़्यादा हो गई हैं एग्ज़ाम्पल ये है सन सूरज ठीक है और इससे जो रेज निकलते हैं गर्माश जो उसकी है रेज वो तमाम ज़्यादा होती है इसलिए कुछ ऊपर भी कुछ लेयर्स हैं जो इसकी नेगेटिव रेयर्स को ले जो है इसकी क्या कहते हैं वो रिफ्लेक्शन को अब्जॉर्ब करती है ये भी कुछ ऐसा ही काम करती है नाइन्टी एट परसेंट ये जो है ओजोन लेयर इसकी गर्माश को आ, नहीं आने देती दो परसेंट नीचे आती है गर्माश सूरज की वो दो परसेंट भी नीचे नहीं रुकती जैसे ये आती है ना ये यहाँ आके फिर ये रिफ्लेक्शन करके ऊपर चली जाती है अब होता ये है कि ओजोन लेयर जो है उसके ठीक थोड़ा सा नीचे ठीक है अब ये हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है या ऐसी कोई दूसरी चीज़ें पॉल्यूशन वाली जो गैसेस हैं वो यहाँ पर उसने यहाँ पे एक कवरिंग बना दी है ठीक है तो ये जो हमारे दो परसेंट हैं वो नीचे सूरज का प्रेशर ज़्यादा है यानी वो आपने पढ़ा होगा कि हाई टू लो एनर्जी जाती है तो सूरज की तो हाई है ना हंड्रेड परसेंट है यहाँ से नीचे आई गैस मतलब रेज आए नीचे और यहाँ से रिफ्लेक्ट करें अब वो यहाँ से तो नीचे चले आए क्योंकि हाई टू लो आ गए अब लो टू हाई कैसे जाएं पहले चले जाते थे ओजोन लेयर की मदद से लेकिन अब क्या है कि ये जो है ना का कार्बन डाइऑक्साइड की या दूसरी कुछ लेयर्स हैं जिसकी वजह से ये जो रिफ्लेक्शन करके ऊपर नहीं चली जाती वरना हाफ हो जाता था हाफ हो जाता था तो गर्माश कम होती थी अब क्या है जो ये ऊपर नहीं जा पाएगा तो अब ये यहीं पर आ, परसेंट रहेगी गर्माइश की इसकी वजह से पहले वन था तो अब टू हो गया है अब यही कुछ रीज़न्स हैं जिसके वजह से गर्माइश जो है हमारे यहाँ पर ज़्यादा हो गई है अब सर्दी भी कुछ इसी तरह है मगर वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो आपको समझ में आ गया कि क्यों गर्मी में अब ज़्यादा गर्मी हो रही है अब एसी भी हमारी जो है उसमें भी हमें गर्मी महसूस होती है हाँ, हमें इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि पहले ज़माने में जो थे वो लोग रहते थे तो उनके पास ए सी या एयर कूलर वगैरह ऐसी कुछ नहीं होती थी पंखे वगैरह फिर भी वो आराम से कैसे रहते थे ये मैं इतनी बात पुरानी नहीं कर रहा हूँ कि पुराने ज़माने की मगर ये मैं कुछ ईयर्स पहले की बात कर रहा हूँ लाइक दस पंद्रह या बीस ईयर्स पहले दूसरा था अब दूसरा है और पंद्रह साल के बाद दूसरा होगा यही है हाँ, अब ये इससे बचने का एक ही रीज़न है कि हमें जो है वो पॉल्यूशन कम करनी चाहिए एयर पॉल्यूशन थैंक यू अगर मुझ आपको ये वीडियो पसंद आई हो वो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दूसरी बात ये कि ये जो है ये केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक से रिलेटेड है तो आपको ये जो है ये माइंड में रखनी होगी मे भी आपको अगर स्टूडेंट हैं तो आपको एंट्री में ये काम आएगी थैंक यू सो मच